გამარჯობათ მეგობრებო. ამ ვიდეოში მე გეტყვით სად გაქრას მურფი და რატო აღარ იღებს ვიდეოებს. ასევე მე შემომოწვი ყველა დეტალი. მოდით გადავიდეთ თემაზე. ვინც არის ის მურფი არის ქართველი იუთუბერი. მას ყავს 54000 გამომწერი. მისი ბოლო ვიდეო დაიდო 1 წლის წინ. სმურფმა თავისი პირველი ვიდეო დადო 8 წლის წინ. წესით 6 წლის წინ, როგორც სისტემა, თვლება როგორც 8 წლის წინ. თავიდან მის არხს ერქვა ლაშა გეიმერი. მოგესალმებით ჩემეგობრებო, ეს არის არხი ლაშა გეიმინგი და დღეს მე გადავიღებ Minecraft-ის ვიდეოს Survivals ლუკასთან ერთად, ვიესალმე ლუკა. სმურფმა აქტიურად დაიწყო ვიდეოების გადაღება YouTube-ზე და დადო ძალიან ბევრი გადარჩენის ვიდეოები Minecraft-ში. მერე მან გააგრძელა გადარჩენის ეპიზოდების გამოშვება. შეიძლება Smurfs აქ ძალიან სუსტი კომპიუტერი, მაგრამ ის მაინც არ ნებდებოდა და იღებდა ძალიან ბევრ ვიდეოებს. ასევე Smurfs პირველ ვიდეოებს Minecraft LP ერქვა. ყველაზე პირველად Smurfs ვიდეო დაიდო 2016 წლის 13 იანვარს. შემდეგი Smurfs ვიდეო დაიდო 2017 წლის 11 თებერვალს და მან დადო ვიდეოები ჰერაბრინზე. ჭანდაბა მოკვდი, გელოცავ. შენ? სმურფის ამ ვიდეომ აიყვანა 1000 ნახვა. ამიტომ ამ ყოლაფრის შემდეგ სმურფმა გადაწყვიტა ვიდეოების გადაღება ჩელენჯებზე. შემდეგ ისმურფის ჩელენჯების რუბრიკა დაიწყო 2017 წლის 12 ივლისს. ის თამაშობდა სერვერში Hypixel-ი. ასევე მას ძალიან შეეცვალა ხმა და ის იღებდა Hypixel-ს თავის მეგობართან ერთად. წოთავაში. დაგიბრუნდებით თამაში და შევედით თამაში და მოდით და გასაგებია 2017 წლის 17 დეკემბერი Smurf-მა დაიწყო Mr. GG-სთან ერთად ვიდეოების გადაღება უფრო აქტიურად და დაიწყო Hypixel-ში უფრო მეტად თამაში. მან დაიწყო რუბრიკა Skywars-ი და ასევე გაახართავის გამომწერები, იმიტომ რომ ამ რუბრიკას ძალიან ბევრი ნახვები ასდიოდა. 2018 წლის 19 იანვარი სმურფმა ამჯერად გადაიღო ვიდეოები ჯეოზახითთან ერთად. ასევე მან დაიწყო რუბრიკა ბედვარსი. მოდით მოგასვენინებთ მის ხმას და ჯეოზახილის ხმას. აა ვისაც გაინტერესებს რა არის სუსპაკი არის ეს არის რა ქვია ტაპოლოს რესურსპაკი, ჩოლებივი ტაპოლოს PvP რესურსპაკი, შეგელეთ YouTube-ში დასერჩოთ, დაიღოთ, აი აიღოთ რა. ანუ საწელიქს მოკლედ დავდებ აღწერაში არკინები. მოიცადე აიღე დაარჩენი, იმიტომ რომ მე ჭირდება ჯონა დავიცვა და მე ცენტრში მე გადავიდე. ასევე სმურფმა დაიწყო პირველი CS:GO-ს ეპიზოდების გადაღება და ასევე მას გაუჩნდა თავისი პირველი ინტრო Minecraft-ში. მურფმა გააგრძელა ვიდეოების გადაღება CS:GO-ში 2018 წლის 27 თებერვალი. ამ ვიდეოში Smurf-მა ასწავლა FPS-ის მომატება და გადაიღო მისი პირველი ტუტორიალი არხზე. ამ ვიდეომ აიყვანა 16000 ნახვა. 2019 წლის 11 ნოემბერი. მან დაიწყო სამი მუშკეტერის სერიების გადაღება Minecraft-ში. მის ასეთ სერიებს ახავდა 100000 ნახვა, რაც არის ძალიან ბევრი. ეს იყო ერთ-ერთი სერიები, როდესაც როდესაც მურფმა დაიწყო 28 წუთიანი ან 30 წუთიანი ვიდეოების გადაღება. ოიც ოიც გავაკეთე. ოიც ეცავი. აა დაჩო. აა 2020 წლის მან დაიწყო ჰაკერის ეპიზოდების გადაღება Minecraft-ში Mr. GG-სთან ერთად. ეს ჰაკერის ეპიზოდები ძალიან მოეწონა. ჰაკერის ეპიზოდები გამომწერებს ძალიან მოეწონათ. ამიტომ იუთუბერმა ლუდ გეიმერმა, ანუ დექსლარიქსმა გადაიწყვიტა, რომ გადაიღო ჰაკერის სერიები, როგორც გადაიღო სმურფმა. ფილმა ჰაკერის სერია მაიყვანა 167000 ნახვა. მან ასევე გამოუშვა ასეთი ორი ეპიზოდი. აჰა აჰა, დავიწყე, დავიწყე, მალე, მაგრამ მოიცადე, დამელოდე, ხელები არ დავიბანო? აქ მე გავრეცხო დასაცველები. და ბოლო ვიდეო, როდესაც Smurfy გაქრა 2021 წლის 24 სექტემბერი. Smurfy-მა დაიწყო დაჩიფრეისთან ერთად ვიდეოების გადაღება სერვერში Wonderland-ი. მან დაასპონსორა სერვერი და მიიღო YouTuber-ის რანკი სერვერში. ეს იყო ბოლო ვიდეო, როდესაც Smurfy-მა დადო ვიდეო. გასულა ვარ და ჩიგიბურდებით მორიგი ვიდეოთი და დღეს მე და სმარტფი ვითამაშებთ ბედ ვარს მოგესალმებით მეგობრებო და უკვე დაჩი მიცის რომ წააგებს რა და ეს ანუ ეს ეს როგორც ეს რიტუალი არის რა ჩემთვის ერთ-ერთი რიტუალი მორჩა ახლა კიდე მინდა გითხრათ ჩემი თეორიები რის გამოც მურფი აღარიღებს ვიდეოებს პირველი თეორია მას მოსწყინდა ვიდეოების გადაღება თავის არხზე. მიუხედავად იმისა, რომ სმულფს ყავს 54000 გამომწერი, შეიძლება მას მაინც მოსწყინდა ვიდეოების გადაღება. სულ იღებს Skyward-ზე, სულ დაიწყო ჰაკერის ეპიზოდების გადაღება, სულ გააკეთა ის, სულ გააკეთა ეს. დარწმუნებული ვარ, რომ ის დაბრუნდება თავის არხზე როდისმე, იმიტომ რომ ჰაკერის ეპიზოდების გადაღებას და ასეთი სხვა ეპიზოდების გადაღებას მან დიდი ხანი მოანდომა და ძალიან ბევრი იშრომა. შეიძლება მას გაუფუჭდა კომპიუტერი ან შეიძლება უფრო მეტი საქმე გაუჩნდა ცხოვრებაში თუ მას კომპიუტერი გაუფუჭდებოდა შეიძლება სადღაც კიდევ ერთ წელში დაბრუნდეს თუ კომპიუტერს გააკეთებს მაგრამ ჩემი მეორე თეორია თუ 44000 გამომწერი ყავს და ძალიან ცნობილი ხარ შეიძლება არხის მიტოვება არასდროს არ მოგინდეს იმიტომ რომ შენ უკვე გინდა ვიდეოების გადაღება იმიტომ რომ იცი რომ ცნობილი ხარ შენ უკვე გიყვარ შენი აუდიტორია კიდევ მე მაქვს რამდენიმე თეორია. პირველი თეორია შეიძლება სმურფ სმურფი ძალიან ცოტა ფულს შეულობდა YouTube-დან. როგორც ვიცით, საქართველოსში უხდიან 0.96-ვე ცენტს და ეს არის ძალიან ცოტა დამეთანხმით. და ჩემი კიდევ ერთი თეორია. შეიძლება სმურფმა გაყიდა თავისი არხი. არ ვარ ამაში დარწმუნებული, მაგრამ მან მხოლოდ 6 წლის შემდეგ შეძლო აიყვანა 44000 გამომწერი. ეს არის ძალიან ბევრი, მაგრამ შეიძლება მას მოსწინა ვიდეოების გადაღება, იმიტომ რომ არა მგონია ეს ვარიანტი შესაძლებელი იყოს სიმართლე იყოს იმიტომ რომ არა მგონია სმულფი ისეთი ადამიანი იყოს რომ თავისი YouTube არხი გაყიდოს და თავის გამომწერები ასე მიატოვოს მაგრამ ეს ესეც ერთ-ერთი ჩემი თეორია არის და ჩემი ბოლო თეორია. შეიძლება Smurfy უბრალოდ რამე гранდიოზულ პროექტს აკეთებს, ან შეიძლება უბრალოდ არის ის რაზე გადაიღოს. რას ფიქრობთ ამ თემაზე თქვენ? დაწერეთ კომენტარებში.